بالنسبه للمشكل باش نحكيو عليه هو مشكل آه، السياسات الجبائيه في تونس آه، السياسات الجبائيه الموجهه لباعثي المشاريع بالاخص كمشكل اساسي نشوفه آه، غياب في في عند المشرع غياب الرؤيه الواضحه لسياسه جبائيه تكون معتدله خاطر البعث الشاب يجيب طموح يجيب حلم يجيب آه، مشروع في في مخه المشروع هذا كي يلقى قدامه معناها جبل نتاع نتاع اداءات متاع كل من اول نهار لازم يصرح متاع تصريحات شهريه وتصريحات ثلاثيه وتصريحات تكميليه باش يخاف فما حل تشريعي الحل التشريعي هذا أنا نعمله إعفاء جبائي وقتي أنا نحاول الباعث الشاب هذا بسرج نفردوه بنظام خاص